俺の名は結城明よろしくな俺一人で十分だ The wheel of fate is turning Rebel 1甘い甘いぞ

よし 嬉しいね。17度目の幸運だ。The wheel of fate is turning. Rebel 1 action!